שלום, אנחנו קבוצת 1491 מהטכנודה בחדרה, והשנה נבחרנו לייצג את ישראל בתחרות הרובוטיקה הבינלאומית ביוסטון. התחרות שבה אנו משתתפים נקראת FLL, ומשתתפים בה כמיליון תלמידים ברחבי העולם. אז, מה זה בעצם FLL? FLL זה שיתוף פעולה בין ארגון פרסט הבינלאומי ובין חברת לגו המפורסמת. המטרה של הארגון היא לעודד בני נוער ללמוד על מדע וטכנולוגיה בעזרת פעילות חווייתית שמשלבת שיתוף פעולה, ערכי ליבה, למידה מתקדמת והנאה ולפתח מיומנויות של המאה ה-21. בכל שנה יש נושא אחר לאתגר ועל הקבוצות למצוא בעיה בנושא ולפתור אותה בדרך חדשנית. בנוסף, על הקבוצה לבנות ולתכנת רובוט מערכת לגו מיינסטון שיבצע את המשימות של האתגר השנתי במגרש וכמובן, לא שוכחים שהדבר הכי חשוב הוא אחרי ה-FLL, מקצועיות אדיבה, השראה, עבודת צוות, והכי חשוב, ליהנות. השנה, הנושא שנבחר לאתגר הוא ההידרודינמיקס, כלומר, שימוש בהובלה ובזבוז מים. במסגרת פרויקט החקר, הקבוצה שלנו התרכזה בבעיית בזבוז מים בברזיות. גילינו ש-70% מהמים בכלל לא נשתים, כלומר 70% מהמים מתבזבזים. רק במדינת ישראל מתבזבזים 420 מיליון ליטרים מדי שנה, כמות בלתי נתפסת. אנחנו פיתחנו ברזייה חדשנית שפותרת את הבעיה על ידי תיאור המים המבוזבזים והחזרתם למעגל השתייה. במהלך העונה השתתפנו בתחרות האזורית שהתקרבה במרכז הקונגרס עם חיפה, שבה זכינו בפרס מקצועיות אדיבה מקום ראשון, ובפרס ביצועי הרובוט מקום שני עם 235 נקודות. משם המשכנו לתחרות הארצית שהשתתפו בה 52 קבוצות, בתחרות השגנו 315 נקודות במגרש הרובוט, שזיכו אותנו בפרס המקום הראשון בביצועי הרובוט. בנוסף, זכינו בפרס האליפות במקום הראשון, הצטיינות כללית בכל התחומים, וזכינו לקבל את הזכות לייצג את ישראל ולהשתתף בתחרות הבינלאומית ביוסטון. כאן אתם נכנסים לתמונה. כדי שנוכל לעמוד בעלויות הגבוהות של המסע לארצות הברית, נצטרך את עזרתכם בגיוס כספים. אתם יכולים להיכנס לאתר התמיכה שלנו ב-Headstar, לפנות אלינו ישירות או אפילו לשתף את הסרטון. כל דבר יעזור. ותודה מראש כל קבוצת הטכנומנקיז והנהלת הטכנודה.